Šiame video matysite vieno aukšto namo sienų mūro etapą. Jį darėme patys kartu su vyru bei padėjo giminės vyrai. Visą mūrą iki stogo pasidarėme per 2 mėnesius, dirbant po darbų ir savaitgaliais. Namo plotas 190 kvadratinių metrų. Tiesa, dar liko viena vidinė pertvara, kuri bus iš tų pačių bauro blokelių. E, pabijojome tą pertvarą mūryti dabar ir palikti žiemai, nes ji būtų niekur nepritvirtinta. Naudojame bauroką kito betono blokelius, dėl ko toks pasirinkimas įdedu platesnį straipsnį į video prašymą, nes greit nepapasakosiu. Taip pat iš ten pirkome saramas, armatūrą, klyjus ir kitus smulkesnius įrankius šiam darbui. Apie šio namo statybas rašome blogą, tad jeigu įdomu, kviečiu skaityti Interjeras LT statomės namo kategoriją. Na, o dabar judėkime prie proceso nuo pat pradžių susistrategavome kur geriausia sudėti blokelius kad liktų pakankamai vietos patogiai mūryti blokelių kalnai labai padėjo karštomis ir saulėtomis vasaros dienomis nes mesdavo šešėlį Nulinio aukščio nužymėjimui naudojame vandens gulščiuką, tai tiksliausias įrankis tokiam darbui. Lazerio pagalba užfiksavome namo kampus, bet mūryti pradėjome ne nuo kampų, nes tai būtų buvę sunkiau išlaikyti tikslumą. Kampasistus susistatėme po kelis blokelius vieną ant kito, kad jie nepajudėtų, markeriu pažymėjome jų vietas ir visas langų bei durangas. Išsitempėme siūlą tokiame aukštyje, kuriame turi būti pirmos eilės blokelių viršus kartu su skėdiniu ir taip turėjome orientyrą pirmos eilės aukščiui. Skėdinį ar kitaip košę dariau taip. Viena kelnė cemento, keturios kelnės 0,4 frakcijos plautos mėlio, statybinių skėdinių plastifikatorius pagal reikiamas normas ir vanduo iš akies pagal oro temperatūrą. Reikėjo laiko pavyko suprasti tinkamą košės tirštumo ir drėgnumo santyki. Kai būdavo labai karšta, o mūrėjome mes rūpiučio mėnesio, kaip pamenat, vasara buvo labai karšta, reikėdavo skistesnės košės, kai ateidavo vakaras ar šiek tiek vėsesnė diena, reikėjo sausesnės masės karštą dieną tirštoka masė per greit džiūdavo o vėsesniu oru ant skystos košės blokelis tiesiog plaukiodavo ir nukrypdavo tai reikėdavo blokelį nuimt uždėt sausesnės košės ir taip žaisti e, čia buvo viena pirmųjų darytų košių tai ji turėtų būti šiek tiek skystesnė turbūt esate girdėję kad pirmaeilę mūryti sunkiausia mes šimtu procentų pritariame ji pati svarbiausia nes nuo jos tikslumo priklauso visos kitos eilės tai kadangi pirmoje eilėje vyras viską žiūrėjo milimetrų tikslumu už užtrukome net dvi savaitės. Atrodė, kad nebus galo, bet kitos eilės mūriosi tikrai daug greičiau. Blokeliai labai lengvai pjaustosi su specialiu pjūklu, o su metalinė putplašio tarka lengvai išsilygindavo neligumai, bet reikėjo pakeisti ne vieną ar ne dvi tarkas. Ilgiausiai užtruko pats matavimas gulščiuku. Vyras kiekvieną blokelį lygindavo su prieš tai buvusiais, plus reikėdavo pamatuoti ir vertikalumą. Džiugu, kad pastagos atsispindėjo rezultatuose. Beje, mušant blokelius guminiu plaktuku jie tikrai neskyla, kaip kad kai kas rašo internete. Reiktų labai didelės jėgos jį suskaldyti. Tarp blokelių esančias skyles užpylėme baro klyjais. Išbandžiau įvairiausius pilimo įrankius, kaip matot net ir samti, bet vis tik geriausias yra nedidelis kibirėlis. Nudžiuvusius klyjus reikėdavo nušveisti tą pačią metalinę tarką, kad būtų kuo lygesnis paviršius ir pašalinti susidariusias dulkes. Taip paruošėme paviršio armatūros klyjavimui, kurią reikėjo klyjuoti virš pirmos, kas ketvirtoje eilėje, po sarmomis ir po langais su specialiu vežimėliu pridėdavome sluoksnį klijų ant viršaus dėdavosi dvi eilės armatūros jas paskandindavome klijuose ir viskas tikrai nesudėtinga Kas be ko kiekvienos eilės blokeliai turi prasilenkti, tai yra tarpai tarp blokelių negali būti vienas virš kito. Blokeliai nėra ypatingai sunkus, 1,17 kg mūsiškai 25 cm pločio. Na, nu, o dabar pasižiūrėkime, kaip po truputį aukštėjo sienos. kurio laiko atėjo metas užkelti pirmąją virtuvės lango siją. Kadangi šis langas žemiausias, nes bus tarp stalviršio ir pakabinamų spintelių, tai krano tam nesamdėme ir patys su pagalba užkėlėme siją naudojant savadarbę technologiją. Pasitarnavo ir stelažo, kaip taip vadinami ožiai, su kuriais buvo galima siesi iškelti iki maždaug 2 metrų. Lygiai tokiu pačiu principu užkėlėme ir kitas lengvesnės sijas. Thank you namelio sienos dar paaukštėjo ir jau išriškėja, kur bus vitrininiai langai, kur bus nevitrininiai langai ir jau įsirėmino virtuvės langelis. Reikėjo nuomotis pastolius, kad nenešioti jų per dažnai, panaudodavome ir blokelius, ir paletes nuo blokelių, o kai jau nebebuvo galima, teko vargti ir su pastolių perkelimu į kitą vietą, kas kokias 3-4 eilės, kad visos sienos būtų iškeltos vienodai ir būtų galima sutikrinti jų aukščius. Rudenį pradėjo anksčiau temti, tad e, mes pasidarėme labai galingą apšvietimą ir galėjome dirbti ir tamsiu paros metu. Kaip matote, virš mažųjų langų ir virš siauresnių vitrininių langų jau užkeltos lengvesnės sąramas, kurias keliame e, patys. Ir galiausiai sulaukėme garažų vartų ir terasos sijų, joms užkelti samdymą ekraną, nes jų svoris buvo 670 kg ir 584 kg. Ir iš viso mūsų namui reikėjo 15 sarmų. Tuo pačiu kranas mums įkėlė likusius blokelius, šie buvo irgi bauroko, tik skirti Suomijos rinkai ir papuolė brokuoti, bet gamintojas mums kompensavo nepatogumus. Sutemusių lazerio pagalba pasižymėjome aukščius, kad būtų gražus tolygus žemėjimas. Paskutinę eilę darėme iškart su nuolydžiu, stogas sutapdintas ir suprojektuotas taip, kad stogo konstrukcija iškart būtų su nuolydžiu. Kitose projektuose stogas būna horizontalus, o nuolis formuojamas iš putplašio ir smėlio. Tai tam, kaip mes norėjom padaryti, reikėjo nupjauti blokelius. Buvo reikalingas profilis, kuris nustatytų tikslų aukštį. Naudojame 4 m knauf gipso kartono profilį, kuris turi storesnę briauną ir mažiau lankstasi nei kiti pagal pažymėtą nuolydį iš abiejų pusių prisukome profilį prie sienos ir naudojant tandeminį pjūklą ganėtinai paprastai nupjovėme tai ką reikia kadangi norėjome palikti plokelius per žiemą gamintojas rekomendavo juos pridengti su plėvele iš viršaus kad nebūtų tokio didelio drėgmės įgėrimo taip ir padarėme Na ir štai 2020 metų darbai baigėsi, laukiame pavasario, kada galėsime pradėti darbuoti su stogu. Nepamirškite palaikinti video, jeigu jis jums buvo naudingas. Jeigu kilo kažkokių klausimų, būtinai rašykite komentaruose, tikrai melai atsakysime.